Hola chicos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ah, ahora mismo estoy cambiando en el paro bus para comer mucha comida de chick Él es nuestro amigo Styler. Él es nuestro amigo Styler. Ahora mismo el clima es muy purísimo. Yo creo que la temperatura es 70 más o menos. La razón principal porque me gustaría tener es porque tengo hombre. Ya tengo hombre porque esta mañana tengo mucho ah, donas y <laughs> obviamente las donas no son sofisticantes para mí. Me gustaría tener muchas más que donas. Ahora mismo estoy esperando para el autobús y obviamente esperando para el autobús para comer la comida en el centro comercial. Y obviamente hay un coche pasando en mi lado, pero sí estoy esperando para un autobús para cambiar mi comida. chicos, no estoy en el autobús en este momento. Estoy cambiando para el eh, centro comercial para comer mi comida. Y obviamente <laughs> en nuestra historia para el restaurante, eh, el restaurante chick tiene muchas controversias a través de su historia. Dios mío chicos, hay muchos coches, <laughs> muchos coches en las calles. Y qué bonitas chicos, que bonitas los, uh, los eboles. Pero sí, la razón principal porque el restaurante es muy, muy uh, famoso, es debido a sus sandwiches de uh, pollo y también los... <laughs> el autobús, pero sí, los sandwiches y obviamente las papas fritas. Por ejemplo, en 2011 el jefe de chick dijo que no apoyar cosas como el matrimonio gay y tuvimos muchas protestas en nuestros restaurantes <laughs> en mis experiencias en el restaurantes hay mucha gente acá y obviamente <laughs> hay muchos trabajadores gay en varios restaurantes para Chick-fil-A. No creo que eres muy ignorante porque no apoyas cosas como el matrimonio gay, pero en el mismo tiempo no entiendo por qué hay muchas protestas <laughs> en el restaurante. Ya estoy en el centro comercial, vamos a ver. Buenos chicos, ya tengo mi comida de Chick-fil-A. Tengo mi refresco, uh, se llama Coca-Cola. Y tengo mis uh, papas fritas y mi sándwich de pollo. Mmm. Mmm, mmm, mmm. Qué rico. Muy rico. Oh. Oh, Dios mío. Mm. Mm. Tiene mucha, mucho sabor en el sándwich. Mucho sabor. Es muy fresco, muy fresco. Y mucha, mucha comida. Esto es el, carne del sándwich. Obviamente es pollo. Si quieres unas vacaciones en América, Necesitas ah, tener esta, esta comida porque es muy, es muy rica, muy deliciosa. Buenos chicos, ¿te gusta este blog? Ah, por favor dime en los comentarios. Y hasta la próxima. Adiós. Él es nuestro amigo Styler, tu mejor amigo negro, así que mejor. está.